Mon problème d'adoration, il n'y a pas d'éthique. l'adoration, il n'y a pas de complexe. L'idée d'adoration, il y a un petit monde critique en plein air. Depuis le plein air, on a des adorations à faire. Alléluia. Il y y a Attendez. Et tout le monde qui suivre sur chaîne 48, sur n'importe où, suivre. Quand ça, nous ne pouvons pas adorer mon Dieu, pas, pas, tout le monde. Et pas quantique médecin. Et pas un monde qui vient de manger. Alléluia. C'est pas un monde qui vient de manger. C'est pas quantique ingénieur et pas quantique, docteur. Ce n'est pas quand tu qui vient derrière avion, qui vient derrière un gros gros voiture à caille, Mon qui vient derrière prospérité, n'est pas quand Alléluia. C'est quand mon mon Dieu, Jésus te fourré même dans la trine. Alléluia. Se kwa sik moun ki tabal tombe nan latrin, tetan ba. Yezou fure men li bare. Li rane yo. Aleluya. Petet luka di men, mwen bat nan latrin, pake nou nou nak patak ki, ki sou pat tombe de ya ou patabal tombe. Tout moun nan latrin yo tabal tombe. Li fure men. Et peut-être ça n'a pas adoré. you